Kweli natoka zangu msikitini, yule mwanamke kanipita mwenyewe, kaja tukasalamu, tukasalimiana salamu tu za kiungwana, kajifustiri vizuri. Baada ya kusalimiana, akanambia mimi nina shida, naomba nikuelezee, na kama kuna uwezekano naomba unisaidie. Nikamwambia hakuna shida, kama liko ndani uwezo wangu nitakusaidia, lakini kama liko nje ya uwezo wangu utanisamehe. Akanambia naamini kama itakuwa ndani ya uwezo wako, bismillahirrahmanirrahim. Akakaa akafikiria, akanambia basi nenda, utakapotoka msikitini la asiri njoo sala saa kumi kweli nikaenda zangu nikaenda zangu na shughuli zangu za alasiri nikaenda kutoka msikitini kuja zangu huku nikamkuta pale pale barazani kwao kakaa kaniita kanambia bwana mimi shida yangu naomba unioe hiyo ni shida sasa. Eh, ndio shida yake. Kaka nikafikiria nikamwambia kwanza asante na nashukuru sana lakini hilo liko nje ya uwezo wangu mm. ningekusaidia lakini iko nje ya uwezo wangu mm. kwa nini nikamwambia nina sababu nyingi sana na hata nikikuelezea hivi sasa itakuwa haiziishi akanambia nielezee hata kidogo mm. nikamwambia kwanza mimi sina ndugu mm. yoyote mm. sina ndugu sina ndugu sina nyumba sina pesa sina nguo mm hivi ni vitu vyote ambavyo kwa sina. Yaani mimi naitwa sina napambania maisha yangu, lakini da ngumu. Kwa hiyo kwa sasa hivi kukwambia wewe kama nitakuwa ni ngumu. Akasema vyote hivyo si muhimu. Nikamwambia hakuna kitu ambacho kwa hakiko hakitakuwa muhimu. Hicho unachokitaka sio muhimu kama huna hivi. Hivi ni muhimu, akanambia sio muhimu, vyote vinapatikana tu hivyo. Kigumu ni hichi. Nikakaa nikamwambia basi ngoja kwanza nifikirie nitakujibu. Basi nikaenda zangu kama wiki hivi, mimi sijamuuliza kitu wala sijamuuliza mtu, lakini siku hiyo napita akanipa salamu alaikum moja kali sana. Nilipotoka kule nikamfuata ule mwenye nyumba naika, nikamwelezea, akaniambia ah, yani sikutegemea kabisa yule mimi yule ananita baba mdogo mm. yani yule jamaa mm. alafu yule yule ni mkubwa sasa hivi mm na ni mwari lakini yule ana matatizo muda mrefu, waume washakuja waume na pesa zao, washakuja waume waume wa maana, baba zao wana pesa hapa Mombasa usipime. Hataki kuolewa tu, hataki neno kuolewa, yeye hataki. Sasa kama kweli kakwambia, kama kweli, yani mimi kama utaacha itakuwa ushanikosea heshima kubwa sana. Alafu yule ni mtu ambaye kwa namheshimu kwa sababu nikiwa na shida ile shida, yani yani yeye ndio mwisho pale Mombasa kwangu mimi. Basi akaeleza akaeleza kwa hisia sana, nikamwambia sio shida, lakini kwangu ni shida. Kumbuka mimi sina ndugu. Wakaenda kumwelezea shida yangu, akanisaidia sina nguo, sina nyumba, sina sina sina mpaka kazi sina. Na hapa si unajua Mombasa. Akanambia yote wewe, sikakwambia yeye au wewe ndio umeenda kumwambia? Nikamwambia wewe unaweza kwenda ukamuuliza au mtume mkeo akamuulize. Mm. Ah, kweli Akasema basi niachie, nikamwachia kwao, nikamtuma mwanamke wake, kaenda kakaa naye, naye akamwelezea tena kwa hisia zaidi ya vile alivyonielezea mimi. Na ule naye akaja akamweleza mume na mume naye akamweleza babake, babake tena pale, ah, akabidi akaona hata akaniita mtu mtu mzima, alikuwa mtu mzima, sasa hivi amefariki, mwenye heshima zake. Akaniita akaniuliza kwanza kwa mbali tu yani nilikuwa najuana naye tunaongea nini, akaniuliza maswali maswali, halafu akaja akaniambia, je, mfano binti yangu kama naamua kukuozesha, je, utamkubali? Nikamwelezea yale yale, yani mimi nilikuwa hata ukiniamsha usiku mimi nakuelezea tu, sio kama naogopa kuoa mimi naitwa sina sina kazi sina pa kulala sina nguo sina pesa, sina na vyote hivi. Mama wa hivi vyote ni kazi. Mm. Akasema Mwenyezi Mungu ndo anayetoa. Yule mzee anasema uko tayari kumwoa? Nikamwambia mimi kama napata hivyo naoa. Akanambia basi <clears throat> sawa, mimi nitaka kusikia hilo swali jibu tu. Mm. Baba, kweli process ilifanywa ifanywa process mpaka kanzu mm. liligaiwa kwenda nikaoa, harusi ikapita kawaida ya ukumbini ya nini, maisha yakaanza nikiwa nakaa kwa jamaa wale, nikatoka kule, nikamwacha mke pale, nikaja Dar es Salaam kuwafuata wale wanaonihusu, nikawapa taarifa kuwa nimeoa, kafanya mchakato, nikapata chumba kwa Mnyamani pale nika Vingunguti eh? kwa Mnyamani, kwa Mnyamani wapi? Buguruni kwa Mnyamani mm. Nikarudi tena kule nikaenda kanchukua mke nikaja naye hapa, maisha yanaanza. Mungu mwache itwe Mungu. Nilipokuja na ule mke kama kaida yetu wa Pemba, Pemba ni mtu mzuri sana na Mungu ambariki. takapokuwa ni Mpemba ukaja ukaamua kuoa uende ukatoe taarifa kabla ya kuamua kuoa, usije ukaenda na taarifa kama nimepata mchumba na mchumba wangu nimekuja nataka mke wakusaidia kutafuta na kukushauri. Ah, kuna mtoto fulani kamwangalie, kuna mtoto fulani kamwangalie. Lakini utakapokuona nimekuja na mchumba wangu, basi uwe na maswali ya kujibu hoja. Mimi nimekuja na mke sasa, sio mchumba. <laughs> Maneno mtu muhimu sana kwangu alinambia huyo mke ni wako. Na kweli yule mke alikuwa ni wangu. Hakuna, nimekuja hapa kuanza maisha, nimerudi ndikorudi bila msaada wa mtu yoyote. Kuna mmoja huyo, mashallah, alhamdulillah, sina hichi, nikimpigia sina, aya njoo, we, nimezunguka, eh, leo ngoma ngumu nikimpigia, lakini ile uwezo wa kusema bwana hichi hapa kafanye, hakuna. Niliishi naye kwa na mwanamke yule alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu amjalie maisha mema hapa duniani na kesho akhera, amfanyie wepesi kwa kila jambo. Alikuwa ni mwanamke mvumilivu. Nimekwenda nimerudi. Ah, mke wangu leo mambo sio, anaishi shilingi elfu mbili hapa kesho Mwenyezi Mungu akijalia atatujalia tutapata kingi. Ngoja nikanunue unga, nipike uji, tunywe, halafu tuswali kaswali. Wewe nenda kaswali. Adhana umesikia kaswali, mimi naenda kununua unga. Nikibandika uji na mimi swali. Ukirudi tunakunywa uji. Tulale ili kesho Mwenyezi Mungu inshallah ataturuzuku. Ndio maneno yake siku zote. Ndiyo. Hajawahi kunikatisha tamaa. Kama ah, sasa tunakuaje? Kila siku tunafanya hivi. Nimerudi nimekosa sina. Hmm. Ananambia sikiliza. Leo si tumekosa kuna unga pale, mimi nimebaki ulibaki jana, uji, unajua uji na ndugu zangu niliozaliwa nao au wajomba wajomba wana uwezo wa kusema kama bana, wewe shika hii hapa, fungua genge lakini ah, na mimi sikujua kwa sababu laiti kama ningejua nisingemchukua yule kuja naye huku, ningepambana tu au hata Tanga ningetia nanga mm. Lakini nikajua kama kwa sababu ndio naanza maisha na huyu ni mke wa kwanza, ngoja nirudi kule Nikifika kule nitapambana. Mm. Lakini hakuna msaada. Kweli yule mke akawa ni wa kwangu. Maisha kwa kusema ukweli alikuwa mazito sana. Nikapata kazi sehemu moja Magomeni. Mm. Magomeni Mapipa, Magomeni Mikumi. Mm. Kazi niliyopata nini pale jamaa mmoja baada ya kum, kuniona kumwelezea elezea akaniambia bwana usijali wewe njoo hapo ukimenya viazi. Naenda namenya viazi vya chipsi vile namenya pale Kariakoo, naenda namenya namenya, naingia saa kumi mpaka saa tisa usiku ndo natoka. Saa tisa usiku nakaa kwa Mnyamani, watu wanakabwa vibaya. Kwa hiyo mimi saa tisa ile natoka pale Magomeni Mikumi, napanda gari za dadala zile usiku, zile gari zenyewe tu ni wezi, zile gari ni mwizi. Ile gari yenyewe unayopanda tayari ni mwizi, dereva ile gari yenyewe ni mwizi. Ukiachilia mbali dereva ni mwizi, konda ni mwizi, wale abiria ni wezi. Mm. Yaani gari ya usiku kuanzia saa saba, saa nane mm. saa saba nane tisa mm. saa kumi mm. hizi gari hizi hapa hizi za daladala Mm. so, kupanda eh? Nilishawahi kupanda mara kadhaa, ila sijakutana na maswaibu Nilipanda hiyo siku, kuna kazi moja nilikuwa nayo, nilipanda ah, ilikuwa Kariakoo ikawa inaenda mpaka Ubungo Matai ikatuacha pale. Sasa gari inaotisha kutoka Magomeni, kutoka Sinza mm. kwenda Tandika kupita Buguruni mm. Sasa pale mara nyingi inakuwa ni vipande pande, unaweza ukapanda Sinza, hiyo inaenda mpaka Buguruni Shedi mm. Sasa hii hapa Sinza Buguruni Shedi mm. saa nane tisa mm. ile gari, kile kitu unachokalia pia ni mwizi kile kiti kile unachokalia, unaweza ukashangaa umekaa peke yako, lakini ukiamka ushaibiwa kama kubahatika kukabwa lakini ikawa ndani ya miezi nane, mimi ni usiku na mimi na mimi na usiku. Nikifika Sheli Buguruni, nafika pale saa tisa na dakika kumi, saa tisa dakika ishirini mm. kwenda kule sasa mimi hakuendeki mm. Buguruni Sheli pale watu wapo kahawa nini, najichanganya changanya pale na pale, ukae mara nyingi umevua shati una singlendi mm. sigara mimi nilivutia pale, kwa sababu unapokaa simama kuvuta sigara unakuja, wanaweza kaja watu wawili mkononi hivi kashika panga kabisa, wewe mwanangu, nitembezea. Akikugongea ndo salama yako, unamwachia ile sigara, anavutavuta, anaondoka. Mm. Umekaa kaa tu kiboya boya eti umechomelea umefanya nini, lazima ule, ule, ule robot wewe mm. wakati ule ikawa nakaa pale mpaka saa kumi na moja, kumi na moja na nusu, watu wanatokatoka kule, magari madadala shanza wasamaria wema kwenda zao makazini, ndo mimi na, kule ndani. Nikifika nagonga na naoga. Miaka siku zote maisha yangu akawa ni hayo. Siku nikicherewa kulala mchana, nikilala nikiamka saa kumi na moja kila ninapopita tayari watu washamenyamenya viazi, kazi siku hiyo sina maisha yangu akawa ni haya. Maisha akawa magumu sana, lakini yule mwanamke kila asubuhi akawa yeye ananipa moyo. Hakuna siku mimi nimerudi yeye nikamkuta kazungumza neno hata moja lel, yani baya au lenye tofauti kila siku maneno yake ni yale yale, ukikosa leo, kesho utapata kingi. Kwa hiyo wala usinungunike wala usilalamike, kubwa ni kumwabudu mwenye swala. Kweli nimeishi na yule mwanamke mimba ya kwanza ikatoka, mimba ya pili ikatoka. Sasa angalia mtihani, huna kichakula kazi huna, mimba nazo zinatoka, na unajua shule ya kutoka mimba anaugua, ndio kwa hiyo ikawa ni mtihani jua mtihani, mpaka sasa nikakaribia kunyanyua mikono, lakini siku moja nilizungumza na nilikaa naye nikazungumza naye tukakubaliana kama nizungumze na babake. Babake nikazungumza naye, babake akanambia ah, huyo ana matatizo ana matatizo eh, hayo ni matatizo tu ya kijini. Kona sasa ushaona sasa balaa hivi matatizo juu ya matatizo yaani mimi na matatizo alafu tena matatizo mengine yamekuja juu yangu hii e, nini? Lakini siku moja nikamwelezea mtu mmoja, mtu mmoja akanambia ah, kuna jamaa mmoja Kigamboni Ukishapanda pantoni unaenda zako mpaka Mikadi. Ukifika Mikadi mbele kidogo kuna makaburi mkono wa kulia pale pale makaburini, mwambie shusha makaburini. Akishusha makaburini, pita pale pale makaburini kwa mbele, namba ya simu hapa, jamaa utampigia huyu jamaa huyo. Ukifika fresh kweli, siku hiyo nikafanya mfanya shughuli zangu, nikapata nauli, nikaenda nikapanda pantoni, nikaenda kampigia jamaa, nikaenda mpaka kwake, nikamwelezea, akasema ah, mlete, lakini utakapomleta njoo na kuku mchele kilo moja vitunguu, nyanya <laughs> nikajua nikajua huku kuna kuja kupikwa nini, nikamwitikia tu vizuri <laughs> ndugu yangu kweli siku alionambia mimi nikampa taarifa, nikamwambia bwana, sikiliza mke wangu, hapa kuna tatizo, kuna moja mbili tatu, kwa hiyo itabidi kuna sehemu tuende Akasema sawa, kweli kesho kesho tuende Haya, asubuhi pale tukatoka tukanini <coughs> nikamwambia hivi wewe unazungumza ke Mombasa, na wakati ule ndo Alshababu ameshika wale wa Mombasa, wale Alshababu wa Somalia Nikamwambia unazungumza ke Kenya, tunapanda daladala siku zote tukipanda daladala, namwambia usizungumze kitu chochote. Kimya. Wewe nyamaza kimya kwenye daladala. Kwenye daladala nyamaza kimya. Alikuwa anaishi bila uraia uraia vipi? Si tumekuja mpakani pale tumegonga na vyeti vyetu vya ndoa tumeonyesha, si tunaweza tukuishi huku bwana. Yaani asizungumze kwa sababu ukizungumza si unajua watu, watu wa huku na yeye alikuwa ni yule majuba nini socks mikononi ukivaa, yaani ile kujistiri mwanamke wa Kiislamu inavyotakikana. Yaani yeye humuoni hata ngozi yake hii. Humu, hakuna sehemu umuone labda kwenye haya macho humu kwenye hijabu. Mm. Ushanelewa eh? Sasa ukivaa vile wakati ule wa Alshababi, na ukizungumza kama wewe ni kama, kama lafudhi ile ya Kenya unajulikana mm, hawa ndio wale wale Alshabab mm. Ushanielewa eh? mm -hmm. Kwa hiyo usizungumze mm. Sawa, tukatoka tukapanda dadala mpaka posta. Kufika posta pale feri, tukashuka tukaingia pantoni, pantoni kufika juu kule, zile dadala zinatoka pale Kigamboni kwenda kule kwenda huko wapi Mikadi, sijui wapi huko Kibada, zilikuwa zinaenda hii njia ya Kibada, dada la haisi zile ndogo mm. tukapanda pale. Sasa mimi mimi nikakaa kuelekea abiria mm. si unajua haisi zina benchi down, Ehe, mimi nikakaa kama hapa, sote tukakaa kama hapa, mimi nikakaa kadra langu ikakaa kama hapa, tuna anaangalia abiria mm. kwa hiyo dereva kule anaendesha sasa kupanda kwenye gari kuingia pale siti ya pembeni hapo, kuna mzee tu, mzee anaonekana mungwana tu. Siti hii hapa ambayo kuwa ya kwanza hii, ya pili yake ya nyuma hii, kuna mama mmoja hivi, mama tu kavaa nguo zake vimini vimini vya kubana mpaka lipstiki wanja nini, nywele zake kaeka kalikiti, wakati ndo kuna makalikiti yale Mm. Haya kuna dada dada mmoja wote ndio hivyo hivyo tu watu wanaenda za ubishi wengine. Mm. Ushanielewa eh? asa alipoingia kukaa huyu huyu mama huyu ni mtu mzima naye akaanza maneno akasema mm, angalia ah, ndio hawa walishababi hawa wanaojifunika funika hivyo alafu wanajiripua <laughs> mzee mwenyewe naye kadaka akasema, ah, wengine nao wanavaa hivyo hivyo tu, lakini nao ah, wanawake tu wadangaji. Ushaona sasa, mada ikawa inazagazaga kwenye gari na nyimbo pale pale, na sisi tupo na shamwambia usongee kitu mm. unajua ile mm. sasa alipokuja yeye alipoona tu yule mzee kaongea vile, alafu kava kibaragashia mzee mstaarabu, akaongea akasema, wewe mzee mzima huna adabu, sijui akaongea na anaongea ile lugha ya Mombasa ile mm ile kuongea vile mama akasema unaona ndio wao alishababu naona si hao natoka Mombasa hao nikamwambia wewe mama hebu kuwa na adabu wewe ni mtu mzima mm. halafu jiangalie kwanza angalia mko kwenye daladala nani ambaye kwa sasa labda huyu mzee na yale kwa hana adabu mwenzia mm. mtu kajikavaa kwani ulivyovaa hivi hebu angalia hebu jichungulia hapo chini uko chini unaona hivyo ulivyokuwa uchi mm. nani kaongea huko kwa sababu ndio ulivyopenda na ikapenda mwenyewe hivyo Yaani mimi naongea tu kistaarabu, kiupole, lakini ni kwale maneno yote anaingia. Alafu we mzee, we ni mtu mzima. Pengine unaweza ukaa na mtoto kama huyu ambaye kwa kavaa hivi. Lakini kumbe hata adabu huna. Sasa pale kawa nasema taratibu, lakini nimepaniki. Mm. Namtafuta mtu tuongee mle kwenye dadala ili tupigane na Mungu kajalia watu wote kimya, dereva tu akawa anasapoti, akasema lakini ni kweli, usimdharau mtu wala msinini mtu anambovaa mwenyewe kwa matakwa yake. Eh, maneno maneno maneno. Sasa huyu mama ndo anasema yeye, akaona vile ni shamkashifu yani yule mama akawa anarepu anarepu, na ule naye anarepu anarepu, <coughs> ngambe bwana, niache makaburini Asimama kamwambia nauli yako hii hapa, kata watu wawili. Ah, yule mama ndo akasema ah, kumbe wako pamoja, ndio maana unamtetea eh, atakuja kujiripua wewe na wewe uripuke eh, unajua maneno yale. Tena yule naye akaa anatoa maneno gari ikaondoka. Ilipoondoka nikamwambia, lakini mke wangu, si nimekuambia usinini? Akawa kasha paniki, usiongee. Akasema sitaki, wewe unatetea Watanzania nzio, sijui vipi akamtupa kuku, akamwaga mchele, vitungu <laughs> anamratisha juu ya lami. Nikaona ah, hele yenyewe hii ya kuungaunga <laughs> halafu sasa huyu maneno tu kashafanya hivi, jamani, mimi maisha haya basi tena anarudi feri sasa kwa mguu huku Mm. Mimi nikashika njia nikaenda mpaka kwa jamaa, sio mbali sana. Ukiteremka tu kwa jamaa unaonekana kama kule kumaliza na makaburi. Nikamfuata yule jamaa, haya vipi, mbona umekuja? Nikamwambia bwana, tumekuja mpaka pale bwana, yule mwanamke watu wamemtibua, kamwaga kila kitu, kuku kamwachia, mchele kamwaga, vitunguu, halafu hali yangu na yeye yule, unaona yule, namuona kwa mbali yule anaenda kule feri kule. Akasema basi subiri, akawatuma vijana watatu, nendeni kambembelezeni, arudi, halafu yeye mtafuteni huko alikuwa, akawaelekeza elekeza kuelekeza pale, mimi pale ndio sielewi, unajua kumkaripia siwezi, kwa sababu unapoishi na mtu akawa yuko kwenye mstari mzuri hata ile kusema vibaya, yani unaogopa. Na mimi mawazo yangu nimeshachokomwa akilini kweli. Wale wakaenda wakaongea naye, wakawele wakaja naye na kuku naye akapatikana mchele. Jamaa akasema tu kama mchele humo ndani, basi tutachukua na vitunguu nini. Haya, tukaja pale. Tulipofika pale, jamaa akakaa pale akapangapanga vitu vyake akakalishwa, ili kukalishwa tu kwenye mkeka mm. jini kakaa kichwani kwa yule mwanamke mm. kali yawe kali akamaliza pale akasema, ni mimi ndo ninaikula watoto mm. wewe ndo nakula watoto e, jamaa anamuuliza, mimi nimekaa nimekaa kwenye kona kabisa, nini nimejishika hivi, zile hasira nilizokuwa nazo na maisha yenyewe haya mm. asema, mimi ndo ninaikula watoto mm kwa sababu yani maneno aliyoyasema anasema huyu hapa nilimleta mimi. Alimleta yani mimi kanileta yeye kwa yule mwanamke. Mm. Kushanaelewa eh? Mm. Mimi ndo nilimpenda. yani mimi yule jini ndo ananipenda. Kutokana na maneno yake anavyoeleza pale. Mm. Ndo mimi nikaenda nikamuoa yule. Mm. Kote huko alikotoka alikuwa yeye ndo hataki yule aolewe Mm. Kwa hiyo baada ya kunini mimi sikujaliwa tena, hawakuniuliza, hawakunitafuta hawakukutafuta kina nani? Hawakumtafuta yeye yule jini huko kwao, baada ya kuwa ndio yeye kashanileta mimi, tushakubaliana kusukumuoa Wakati wa harusi yeye hakumtafuta. Hebu weka vizuri hapo kwamba yeye alikuwa anatafuta wa kumuoa, ndio yule jini akatafutwa ili akupate wewe, ndo akakupata wewe. Sasa jini alikuwa naye yule mwanamke mm. Hmm? Jini akamtafuta akawa mume akija pale kutaka kumuoa yule jini anamkataa, yeye hataki yule jini yule mwanamke aolewe. Hmm. Ushanaelewa eh? Lakini kwako wewe yule jini akaruhusu. Akanitafuta mimi kunileta pale ili nimuoe yule. Hmm. Kwa hiyo jini mimi ndo alinipe. Yule yeye yeye yule jini ndo kanipenda mimi ili nimuoe yule. Harusi shavu karibia kuoana kupa, wao wale baba yake yule na mama yake, yani familia yao hawakumtafuta yule jini kuja kum, kumwelezea Ah, kwa hiyo familia ilikuwa inajua kuhusu yule jini anayetafuta. ah, familia ilikuwa inajua ile tatizo. Okay. Kwa hiyo mimi ni ili mnijue kama nipo ndio nilikuwa nakula watoto. Mm. mimi pale ndo nikafungua mikono nikamwambia basi sasa mimi nimechoka. <laughs> Hmm. Hapa mm. ninavyokuambia mimi nimechoka. Mm nimechoka kuhusu kuhusu tu kuhusu huyu mke tu, kwa sababu wewe kumbe jini upo na uko naye huyu tukiondoka hapa anaenda kufunga mabegi yake, ule usafiri naye ende naye kwao. Mm. Mimi nimechoka na nyanyua mikono. Mm. Maisha yangu yenyewe sielewi. Hakuna mtu anayetaka na mimi. Na halafu sasa na kumbe na hili nalo linatokea kwa niaba yako. Akasema wewe huwezi kuchoka na wala usichoke. Wewe usichoke na huwezi kuchoka. Mm. Kwa sababu yote yote nilikuwa ni mimi mm. yote. Jini wa kiume wa kike? Sikumuuliza mimi kama sauti alikuwa anaongelea. Ah, si anaongea yule mwanamke. Kwani kwani alikuwa hivi si mwanamke? Mimi nasikia sauti ya yule eti. Ya kike. Mm. Aha. Akawa sasa mimi nikaamini kama nini kwa sababu kama ni vipi ningesema huyu huyu mwanamke anachezea kile. Nikaamini akawa ananitajia matukio nilikuwa nayafanya ambayo yeye alikuwa hayajui. Aba, nilikuwa nafanya mimi peke yangu usiku huko nakopita huko akaya anayataja yule yule anayejitaji ni mule kichwani ndo alikuwa anataja we siku moja ulipita sehemu ikawa hivi we siku moja siku moja mimi nili, nilipewa kazi na jahazi mzee Yusufu mm. ya kubandika makaratasi mm. ya tarabu kama kabla Travertine anapopiga pale Travertine mm. mimi ndo nilikuwa napewa tenda za kubandika makaratasi na makaratasi yale lazima abandike kuanzia saa sita, saba, nane usiku kwa sababu kwenye zile nguzo za manispaa zile ndogo ndogo zile za barabarani haruhusi kubandika kwa hiyo ukibandika ukionekana tu unakamatwa lakini wakija wakiliona lishabandikwa hawaliondoi, ushanielewa yale. Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa nachukua zile tenda kuanzia Kagera, Magomeni Kagera mpaka Kariakoo Kujangwani. Mimi mule nilikuwa napita usiku saa nane barabarani mule napita nabandika magazeti. Sasa hiyo jini akasemaje? Ndio akanambia siku moja mimi niko jangwani pale nilimwona mwanamke mzuri. Mm. Unajua mwanamke mzuri, halafu usiku saa tisa mm. nabandika kwa pale kwa macheni mm. kwa macheni unajua ukitaka kuteremka Magomeni pale Magomeni mapipa pale ukitaka kuteremka kama unaenda jangwani kulikuwa na viguzo vile vya kukaa barabarani viguzo viguzo vya zege vile mm. so unashaviona vile viguzo mm. mule ndio tunatakikana kubandika mle na lakini polisi akawa hata defender wewe unabandika mule sasa mm. mle ndio tulikuwa tunabandika tunabandika wakati huo jahazi ndio jahazi kweli. Mm. Mwaka elfu mbili na sita ile. Mm. Yule mwanamke nikamuona mwanamke mzuri. Halafu unaweza ukamwona mwanamke ni mzuri mm. anatembea kama anaenda sehemu mm. lakini ukamwona mwanamke anatembea kama hana safari Ushanielewa ile? Mwanamke mzuri wa Kiarabu lakini hana safari. Mm. Yaani yupo tu kama kama anapunga upepo fulani hivi, kama ana nini, kama ana madoido mm. na mimi ndio sielewi. <laughs> na una mke umemwacha nyumbani? Na mke ah, na pale mimi niko kazini pale, mimi nabandika yani napoa shilingi elfu tano halafu naingia bure mwenye jahazi, ndio mshahara wangu. mm Sielewi. Mm. Kwa hiyo pale nikishapiga mahesabu, nishamenya viazi vyangu labda tu, tu, tuende hapa karibu karibu hapa, baada ya kumuona yule mwanamke Eugene akakwambia nini kuhusu yule mwanamke? Ah, mimi tu niliyomfanyia yule mwanamke, mimi nilimuita nikakaa naye sehemu, tukakaa sehemu hivi, tukawa tunatia story mm. Kamwele, akanieleza maisha yake, akanieleza anavyotaka, kama nikipata mwanamme mimi niko tayari kuolewa. Lakini kumbe alikuwa sio mtu, mimi sikujua kama sio mtu, na mimi niliongea naye tu vizuri na tukaishiana tu vizuri. mm. Kama mimi kwa sasa hivi ndugu yangu na mke na huyo mke wenyewe mimi huyo huyo nilikuwa naye lakini da <laughs> hali ni ngumu. Akasema kweli hali ni ngumu ya maisha, lakini mimi nahitaji ah, kama ingekuwa huna mume wewe ungenifaa, huna mke wewe ungenifaa. Kumbe yote yale yule yote yale kazungumza kule kwa yule mganga yule mwanamke huyo mm. mke wangu ndo anazungumza kule kupitia jina lilikuwa eh, kichwani. Eh, eh. Na wewe ilikuwa ni kweli? Ni kweli. Sasa mimi nikajua nika ah, hapa kweli huyu huyu itakuwa ni jini kweli. Nikamwambia sasa, sasa hebu haraka haraka tuseme jambo la maana, maana akazungumza mengi tu, mengi mengi, nilikuwa na nayapitia mengi magumu napokwenda pale nikafeli. Siku moja wewe ulikuwa una ahadi sijui na, na mwanamke ukawa una, una haraka unaenda kufanya kazi Kariakoo, hapo Kariakoo pale akasema siku moja naenda kufanya kazi Kariakoo ili ukirudi umwa yule mwanamke Ulipofika pale kazi ulipata? Mm. Sijapata mwanangu. <laughs> Jamani nifukuza. Unajua jamaa kunifukuza? Eh. Eh, tena pale ilikuwa ile kazi niifanye shasha nichukue buku yangu kumi na mimi nikaangalia ustaarabu ni mwahi demu. Kwa hiyo na bila hela wewe mwanamke huwezi kumpata. Nitaendaje? Kwanza nitaendaje huko mimi? Ilibidi kazi nikose akasema basi ni mimi. Mm. Kila hatua yako mimi nakufuatilia, kila hatua yako. Nikamwambia basi sawa, kwanza nashukuru kwa kunifuatilia kwa sababu mimi kukosa kwenda kule uliniepusha na mengi sana. Mm. Sawa, kwanza uliniepusha sikupata dhambi. Mm. Namshukuru Mungu hilo. Lakini pia matatizoni unanitia. Mm. Unaniingiza kwenye matatizo makubwa. Mm -hmm. Kula yangu pia ni shida. Mm. <clears throat> Nifanyeje sasa? Nikamuuliza, akaniambia wewe hapa utapata mtoto. Mm. Lakini kwa makubaliano siku atakozaliwa mtoto mm. siku ya arobaini ile mm. siku ya akishazaliwa siku ya arobaini mbuzi mkubwa mweupe mm. achinjwe ile siku ya arobaini nikabidhiwe mbuzi mkubwa mweupe joko tani kamaambia niko tayari mm. niko tayari mimi nataka mtoto kweli haya haya tukakubaliana haya haya basi sawa haya kuhusu maisha maisha yatakuwa mepesi wewe maisha ah, kwanza sasa hivi tushakubaliana, acha tutashirikiana mimi na wewe, haya haya haya, tukamaliza haya, tukatoka pale safi, tukarudi zetu nyumbani. Mganga hajaongea chochote. Mganga naye ndio anamuuliza pale na mimi namuuliza, mganga anauliza, akasema basi, wewe ndugu yangu, wewe nenda tu, wewe ndugu yangu, nenda, mimi hali yako naijua, inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia leo, ataniletea hata kumi hajanitoza mm. Kikubwa alichambulia supu ya ile kuku nilionleta <laughs> kuku wenyewe alikuwa kashakimbia, basi maisha yakaendelea nikaja zangu nikakaa mwezi wa kwanza mwezi wa pili kaa kidogo, alhamdulillah. Hata kama nikitoka hivi naenda zangu huko, kweli labda vidili vinaingia, napata alhamdulillah, hela kula, hela kula, hela kula, hela kula. Ndio sasa siku moja nikaja nikabahatika kupata kazi kwa mzee mmoja sehemu moja atandika majaribio mm. yule mzee mmoja wa Kichaga aliniambia kama niwe nachukua gari yake, ana duka la jumla, naenda nachukua, namchukulia vitu Kitumbini mm. vya dukani vya jumla Kitumbini kule kwa Zakaria, naenda kuchukua vitu kule, namletea dukani kwake. Mm. Kazi imeisha mwezi elfu thelathini mm. mwezi thelathini lakini pia ana ng'ombe wake wapi Mbezi kwa Matiasi mm. mabondeni huko ng'ombe wa maziwa naende kule jioni nampeleka, tunachukua maziwa tunarudi. Mm. Kwa ile kazi ni kuanzia saa mbili mimi nimeshafika pale dukani saa moja mm. mpaka saa sita usiku ndio namaliza mwezi elfu thelathini. Mm. Mimi nikafanya ile kazi, mesabu wangu akanipa kama utakapokuwa na kazi, ukiwa na kazi mm. sehemu yoyote unaaminika, hata kwenda kukopa mm. Tushanaelewa eh? Kwa hiyo wakati mimi najiandaa huku, kuangalau tu nina uhakika wa kula, kuvaa, huku natafuta kazi nyingine kweli nikaa nafanya ile kazi, naamka asubuhi, naenda kuchukua gari relax, naenda pale nachukua hela, naenda Kitumbini nachukua, naleta mzigo pale, nikitoka pale nachukua Kenta, naenda Mbagala. Gari ni mbili, dereva mmoja. Naenda Mbagala nachukua mafuta ya kula, namletea dukani, nikimaliza hapo nachukua kemta, naenda Broaries pale napakia yale mashudu yale ya bia yale napeleka kwa ajili ya ng'ombe Mbezi kwa Matias. Nikitoka kule narudi na Kenta naileta pale napaki Kenta nachukua Hilux shafunga duka napanda mule na madumu ya matungi yale ya kutilia maziwa tunaenda tena kule narudi saa sita saa saba namwacha kwake na gari yake mimi na hapa na gari naenda Temeke mm. kwa Sokota ndio nimepanga sasa nishahama huku mm. ile kazi ilikuwa ni ngumu lakini siku moja niko kule kwa Matiasi nilipigiwa simu. Nilipopokea ile simu nikagundua kama ni kaka yake yule mwanamke, akanipa taarifa kama bibi ya mke wangu amefariki. Na yule bibi yule ndio mwenye jina la yule mke wangu. Kwa hiyo anatakikana nifanye ninaloweza ende Msibani Mombasa. Nikiangalia sina akiba nani naenda kumweleza, lakini na mjomba wangu mmoja alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amweke na ambariki. Mm. Kampiga simu nikamweleza, akanambia yaani ni hivyo basi, wewe uko wapi? Ilikuwa jioni, nikamwambia mimi niko mbali sana, rudi usiku, basi asubuhi kesho njoo. Mm. Kaenda kweli, yule mjomba akanipa nauli akanipa na hela ya ziada ya njiani, nikaenda nikamwelezea yule mwajiri wangu, dunia jamani, dunia hii dunia, ha we acha tu Kana nikamwelezea tatizo, nikopeshe mm. labda eh, nipe hata laki mm. nikate mshahara miezi mitatu mm. sasa thelathini unanilipa mm. miezi mitatu mimi nitafanya free, lakini tu nipe laki mke wangu aende kapiga mahesabu miezi mitatu yeye atakwenda kule atakaa hii miezi mitatu ambako yuko kule mimi sina mshahara tafanya kwa bidii ili baada ya hapo nitafute nini arudi Mzee yule akaleta nangu akanipa elfu hamsini atanikata miezi mwezi miwili atanipa elfu kumi sawa. Kachukua elfu hamsini nikamfanyia fanyia, kweli safari ikawa, akaenda kaondoka, nikakaa kama wiki. Siku hiyo nimelala alfajiri hapo nyuma nikurudishe nyuma kidogo, niliwahi kufanya mpango wa kwenda kupata kutafuta safari ya kwenda Uingereza ule mpango hakutiki Nikaachana tu na ile hadithi, lakini kuna pesa kidogo nilimpa yule jamaa kwa ajili ile safari, lakini safari haikuwa. Kila nikimwendea tunasubiri admission, kwa sababu nataka niende kule nipate visa ya kwenda kusoma kama naenda kusoma, lakini tunasubiri admission admission haijatumwa ya shule eh, mpaka na mambo yakizidi kuwa mabaya hata unaona bana basi bwana. Lakini baada ya kuondoka mke kama mwezi au mwezi na nusu hivi, siku hiyo nimelala nikapigiwa simu alo habari yako? Mzuri, salama za habari yako? Salama. Wewe ni fulani fulani? Wewe? Nikamwambia ndio mimi. Akaniambia mimi ni Dr. nani sijui niko hapa Muhimbili. Mm. Nataka sasa hivi hapo ulipo uamke. Umelala? Nimelala. Eh, amka basi unayo nauli? Nikamwambia nauli ninayo. Akanambia panda gari njoo Muhimbili. Mm. Nikamuuliza wewe ni nani? Akanambia sijui dakta nani sijui. Mm. Akanambia mimi naitwa eh, akataja ile jina lake. Mm. Basi baba nilinyanyuka nilijua eh hey, Mungu kashaitikia nini yangu ni kazi tu hii. Mm. Muhimbili hata kama nitakwenda kusogeza maiti poa tu. Mhm. <laughs> Kweli mimi nikatoka nduki pale. Duki mpaka Muhimbili. Kufika Muhimbili pale kampigia, niko getini, akaniambia mwambie huyo mla kuruhusu mhm. hiyo mm -hmm. saa moja kasoro hiyo mm. mwambie kuruhusu huyo bwana, shika simu, akaongea naye aka, haya pita pita pita, fuata njia hiyo hapo, kama unaenda sijui ujengo gani lile la kwanza tu, ukishaingia pale getini Muhimbili, ukikunja kama unakule Mwesela ile jengo unalopita pale ndani ndio unapanda juu ya gorofa. Sasa utamkuta hapo, nenda. Kweli mimi nikapita pale kutokea tu pale namuona jamaa kasimama na koti jeupe. Mm. Akanifanyia hivi mkono nikaenda, nilipofika tukafuatana tukapandisha juu, kuna sehemu tukasimama. Akanambia una leseni? Mm. Ya gari. Nikamwambia mimi sina leseni. Ah, nayo eh? nilikuwa nayo nayo ilikuwa leseni yako, nikamuonesha kitabu wakati ule mm. Akanambia sawa, sasa shika hii pesa. Akanipa pesa elfu sitini mm. Akanipa elfu aka elfu hamsini mm. Akanambia shika hii pesa, nenda mpaka Central mm. chukua hii namba mm. mwenye jina hili, muulizie mtu mwenye jina hili Ukishafika mpe hii pesa, mpe na hii karatasi hmm. kikaratasi fulani hivi kakiandika. Kweli mimi nilipofika pale kweli nikampa, nikamuulizia, nikaelekezwa, nikampa yule jamaa. Baada ya kumpa akaangalia, akanambia njoo, akanambia mhusika ni huyo hapa kweli, akampa akanambia lete, akanambia tu lete, nikampa ile hela shilingi elfu arobaini na elfu thelathini na tano alionambia elfu thelathini na tano Haya, baada ya kumpa ile akanambia haya, mpe huyu shilingi elfu kumi na tano sijui kama hivyo kumi na tano eh. Nikampa na yule jamaa kumi na tano pale makaratasi, akatembea akatembea akatembea akatembea akatembea akatembea, nimekamba wewe kakae kwenye benchi pale, akatembea yakazunguka, mimi nimekaa pale saa moja saa moja saa mbili ile saa tatu saa nne saa tano saa sita saa saba mm. napoa leseni nyingine sasa mm. ya kitabu hivyo hivyo mm. kapoa leseni Aliponipa akaniambia mpelekee aliyekupa. Hmm. Yuko huko huko liko nini? Kweli mimi moja kwa moja mpaka pale. Kufika pale pale nilipokutana naye Mwimbili, kampigia simu akaja. Alipokuja akanambia sawa. Akachukua leseni ile. Hmm. Akanipa shilingi elfu sabini. Hmm. Akanambia Regency unapajua? Nikamwambia napajua. Kesho asubuhi, amka asubuhi kama muda wa leo nenda moja kwa moja kwa Regency, mtafute huyu jamaa, mpe hii karatasi mm. halafu utampa na hii hela mm. utampa shilingi elfu sitini mm. sawa sawa, halafu utamsikilizae Ukimaliza utakuja hapa hapa kama leo mm. saa saa tisa hiyo ndo naondoka pale, akanipa elfu kumi nauli hii nauli hii na ile hela na ile karatasi mimi nikachukua nikaondoka. Leseni ukamwachia? Leseni nikamwachia. Leseni ulienda kuipatia Central Police, Central wapi? Central Police mle ndani. Ehe, kipindi hicho leseni zinatolewa Central. Eh, ndio. Sasa hivi TRA. Sasa hivi TRA wakati ule ilikuwa Central ya kitabu ile. Eh. Ilikuwa ni Central mihuri ya polisi nini? Ilikuwa wakati ule Central. Mm. Hata sasa hivi kupitia TRA kuna kitengo cha polisi pale lazima wakague. Tuachane na hayo. Ehe, ya ya, ya Regency kawaje? Regency asubuhi nikaamka, nilipochukua nilipoamka asubuhi, mimi mmoja kwa moja Regency pale. Nilipofika Regency nikamuulizia yule jamaa, yani mimi naingia pale reception mm. na jamaa naye ndo ana na naulizia, nishafika pale naulizia, na jamaa ndio anaingia pale na briefcase yake na koti iko hapa mkononi nini? Koti mm. yani koti ukashika briefcase huku huku kaeka mkono hivi kaeka koti lake habari yako nzuri salama, eh, hebu namwomba huyu hapa huyu kuangalia karatasi. Akasema ndio huyo hapo huyo, eh, asema ndio mimi mm. hebu lete. Akachukua karatasi kuisoma, akanambia njoo huku. Kafuatana naye akaenda kuweka koti lake na nini kidogo, tukapita pale pale Regency, maabara iko nje huku reception huku, maabara iko huku. Akanichukua maabara, kufika tu pale kanilaza kwenye kitanda kanilaza, kaanza kunipima, sijui kaniingiza wapi, tema mate humu, kojoa hapa, kunya kidogo hapa, toa damu kidogo huku, fanya hivi, toa nywele kidogo, yani nilipimwa mpaka kucha. Mm. Hey, eh, nikasema hii nini?